Ristorante che si fruttano le ostriche Portiere che dormienta di notte vedo E io MG Casa sta in paranoia con la morte E forse qua mi manchi non devo dimostrare Sfumare e non sta succedendo Nascondo le emozioni tra fumo e acqua Cerco di dormire senza un confine Ma so che tornerò Sarò sotto Look at me, look at me Billy Jean, Billy Jean Cushion Dior, Dior Dior, Dior. Smoking all the sauce. And when it rings, the pause. She like the مية وسينز قلت مية وسينز بطلوني خاطي والقحبة عندي كلام ولا شدوني أنا بوحدي دولة وانت في مع قانوني من عند أيوة، الوكيل أنت. ديريكت ليا وقف سلخوني that shit a الأمر من groove. البوط عندي موت ما